Премьер-министр Республики Армения Пашинян Никол Баваевич. президент Республики Беларусь Лукашенко Александр Григорьевич. Мерседес, не заботится. президент Республики Казахстан Такаев Касымджоумар Кемельев. Федерации Путин Владимир Владимирович. искренне рад приветствовать вас на завершающем в текущем году заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Отрадно отметить, что нам удалось собраться в очном формате за последние три года. Все-таки этот формат э, представляется наиболее эффективным и продуктивным. Уважаемые главы государств, наше заседание проходит в условиях глобальной финансово-экономической турбулентности и постпандемийного кризиса наблюдается большая нагрузка на экономики государств-членов Евразийского экономического союза. В этих непростых условиях чрезвычайно важно делать все зависящее от нас, как глав государств, э, для взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства между нашими странами. Наша общая твердая приверженность евразийской интеграции – является прочной основой для развития и укрепления сотрудничества в рамках Союза, формирования мостов между евразийским и другими региональными и глобальными рынками. На повестке важные и актуальные для Союза вопросы. Уверен, что сегодняшнее заседание позволит нам подробно обсудить их. Желаю всем нам плодотворной работы. Благодарю представителей средств массовой информации – Далее мы продолжим наше заседание в узком формате. Стороночку перегоняй. От а тебя диск мне нужен. Все.